Et quand je rencontre, euh, dans les rencontres très courtoises que nous avons d'ailleurs, hein, avec euh, le ministère de la Justice, puisque je m'y rends quasiment tous les mois avec mes collègues, euh, je constate une volonté du gouvernement, mais un certain nombre de résistances, notamment de l'administration pénitentiaire, d'une part, et de la part des parquets, d'autre part de l'administration pénitentiaire parce que le rapprochement des prisonniers passe par euh, un certain nombre de, procédures et où vous rendez, rendez compte que le poids de l'administration pénitentiaire n'est pas neutre. Je constate aussi euh, une difficulté pour les parquets de changer de logiciel. Hmm. Nous avons au Pays Basque euh, acté du désarmement. Nous avons constaté au Pays Basque la dissolution de l'ETA, dans des termes qui ne sont pas ambigu du tout. Hmm. Je crois qu'il ne faut pas tarder. Il ne faut surtout pas tarder à euh, emboîter le pas. Et moi, j'appelle de mes voeux que les États, mais surtout l'État français, euh, veuillent montrer des signes. Alors, bien évidemment, les parquets sont, euh, ont une certaine l'indépendance. Je suis bien placé pour vous dire que l'indépendance de la justice, j'y crois et, je le souhaite. Mais l'indépendance de la justice n'exclut pas du tout le fait que la politique pénale, et la politique pénitentiaire doit tenir compte de ce qu'ont été ces avancées que je viens de rappeler, du désarmement hmm. et de la dissolution. Bien sûr que je demande quelque chose, nous, demandons quelque chose avec la délégation. Nous avons été reçus il y a quelques jours, nous allons être reçus à nouveau au mois de début juillet, euh, ça va être des rencontres euh, importantes qui vont nous permettre de, faire avancer la question des libérations conditionnelles. Je trouve que là-dessus, euh, euh par exemple, c'est une situation qui n'est pas, qui pas concevable. serait pas un prisonnier basque en train de purger la peine qu'il est en train de purger, eh il, serait déjà libéré. Hmm. Alors pourquoi y aurait-il un régime d'exception alors même que justement, on dit qu'il n'y a plus d'infraction de politique. Hmm. Alors pourquoi y aurait-il un régime d'exception euh, en matière euh, pénitentiaire et de libération Ça, ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles, même attentatoires aux droits de l'homme, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous sommes là sur des situations... Et moi, je pense que politiquement, c'est pas bon, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on entre dans ce processus de paix, euh, et, la part des prisonniers est, capitale. Vous savez, j'ai beaucoup appris en rencontrant les prisonniers, puisque je suis rencontré un certain nombre dans les prison de la région parisienne, euh, euh, et ils ont joué un rôle majeur dans le hmm. processus. Un rôle majeur dans le processus. Il faut savoir le reconnaître. Et il faut savoir dire aussi que grâce à eux, nous en sommes où nous en sommes. Hmm. Alors, euh, il faut savoir ce, que, ce, qui leur ce qui leur a coûté. Mm. Voilà. Pour certains d'entre eux, y compris euh, en, euh, prononçant des pardons euh, dans certaines audiences, etc. je trouve qu'aujourd'hui, on est rentré à un niveau de processus paix tel que maintenant, les gestes qui sont attendus doivent venir de l'État.